ita ma wannan tambayar duka dai ire su ne shi ma wannan tambayar ke ce malam kamar mutum ya ce da matan shi sun yi husuma ya ce mata kwashe kayanki kwashe kayanki din nan sai ce sai wani malami ya ce da su duka aure ya lalace aure ya kare babu ko ɗaya a aure saki uku ne to muke son ƙarin bayani malam shin haka ne auren ciwon mace kwashe kayanki aure ya kare gaba ɗaya koko a wani bayani alal haƙiƙa ce mace kwashe kayanki ko ta he gidanku jaki gidanku duk wannan kenaya ce ta sakin aure idan mutum yana da nuhin saki amma sai ya hiddo abu a hili takwana bai zama sakin aure ba kenayatan littalaq an gano ko kenaya ce ta sakin aure in aka bude a cikin sai a iske in mutum yana da manufa ta sakin aure da an bude sai a iske sai shi bayani ai buɗewar manufan shine a tambaye shi me kake ya ce a a'a ni kai ina nihin kwashe kayanki da kwashe kayanki har yanzu ba ta suku ba ka ce ta je gidansu me kake ni a kawai ta je gidansu in sarara in huta ta dame ni har yanzu ba ta saku ba a ta je gidansu kai ni na gaji na sake ta auto oh, saki daya abku saki daya tali abku ta kwashe kayanta me kake ni a kawai ni ta kwashe kayanta ni abun ta dame ni da matsala kullum wai matsala gobe matsala jibi matsala har yanzu baka ce komai dan uwa ta kwashe kayanta me kake ni ta kwashe kayanta na sake ta to yanzu ta sako kuma saki daya ana fahimta amman kwashe kayanki jiki gidanku duk wannan bai zama wa sakin auren sai mutum ya bayyanar da shi wannan shine magana ta don saboda aure ba wasa bane ba a zabura kawai don mutum ya ce kwashe kayanki ha ah, ta suku ta suku kai wallahi ku yi tsoron Allah malamai kaya wai wacce ana aure da kaya shi wanda ya zo aurenta da ya zo aurenta bai magana kaya ba ita ce ya gane ce yana so ba kaya ba ayyar kaya ga suna kasuwa a ina da sai ya so ya cika ɗaki da kayan ma ko ba haka ba kowane irin ka sai ya cika ɗaki da su ita ce mace aure magana aure ake magana mace ba magana kaya ba dan haka alaka ta kwashe kaya ba ta da alaka ta saki sai in mutu ya hurucin saki shi sa ba a yarda ba cewa kwashe kaya zama saki kaya daban ne su ba aure ba ne kaya ba ai aure da kaya ba an gane mace cika aure ita ce aka da sadaki an gane da annabi ce babu aure sai da sadaki da wali da shaidan adil ba magana ainihin kaya anan a akwai magana kaya to da ka dan ya ce kwashe kayan ki. dan uwa ba sakin aure bane hatta wuyahu har sai lokacin da aka tambaye shi ka ce ta kwaye shi kayan ta me kake ne dan uwa yace na suke ta to shikenan kamar yanzu kam yanzu kam tassaku yanzu yanzu nan tassaku ana fahimta yawwa inda ya ce ta kwashe kayanta sai ku ta goga ta kashe kayanta ya kyale ta sai da aka yi sati waliyan suka tambayi shi wani aka yi haka wani kai ne kace kila baya magari ya kirawo ya ce baya gida ya kirawo ce keke kwashe kayanki an gane ku? ba a sami annuhin shi ko kila yana sai wani sabon aiki ne sabon gini ko shiga da gidan nan sai da aka yi sati guda ko wata guda waliyanta suka tambaye shi ne ka kira wancan an ce kai da ce ta kwashe kayanta muka ce kila ko wani aiki ne kake so kai ko kana son kai gyaran gidan ne a ce eh, ina son in gyara gidan ne shi kenan. ko da yana da waccan niyya tun da bai bayyana da ita ba Allah bai kama shi bai lafazi ba kinaya ce waccan an gane ku kinaya ce ta talaq amma tun bai da lafazi ba Allah bai kama shi ba aure yana nan amma bayan ya bugo mata daga lube ya ce ke ki kwashe kayan ki kin ji wanki ko ba ta san mai annuhun shi ba ta kwashi kaya ta kai gida sai da an kai wata iyayen suka tambaye ta wani su kira shi wani kai kace wani ta kwashe kayanta ta ce eh haka ne ce ta kwashe kayanta me kake nuhi a na sake ta gaskiya na sake ta to yanzu sake daya abku to kuma daga ran nan da ya ce ya sake ta ran nan ne lafazin za a amfani da shi in ta yi wata guda yanzu ne tun da yanzu ne lafazi wancan ya ce yanzu ne za ta shiga idda an gane ku wannan shine a takaice saboda ka ce mace kwashe kayanki ko sheki gidanku duk baya zama sakin aure sai lokacin da mutum ya hurcin shi kuma shi ko sai an tambaye shi iya kulle abinsa a ransa ba a sani ba ba a yi mai hukumci a baɗi ba a hukumta mai tasi ko a ne sai a yi abin da shari'a take shari'a ba son rai ba ne shari'a saɓanin hankali saɓanin son rai kuma saɓanin ra'ayi sannan mai hankali take hawa ita shari'a kuma mai hankali ke shari'a shi mai hankali shi ke zartar da shari'a kuma a kan mai hankali ake zartar da shari'a amma kuma ita ba hankali ba ce bi ma'ana duk yadda kai da tunani da hankalinka shari'a ta saba ma hankalinka yadda za ka tsara ta amma kuma kai mai hankali shari'a kai take hawa ba mahaukaci ba ma marasa hankali ba na'am don ka ce mace kwashe kayan ka musulmi jiki gidan gidanku ba kan aure ba bane muna nanata sai lokacin da mutum ya yi hurucin cana sake yi bari in ba mu misali misali masu gamsar da mu ah, akwai wasu bayan Allah lokacin da aka samu su ambargo mun san ambargo da turanci takunkumi ba a sallama musu in sun kai sallama ba a amsa kuma manyan manyan sahabbai ne an gane ku in sun kai sallama ba a amsa tsawon kwana hamsin ba a sallama musu ba wani sahabin da zai karba musu sallama duka an ka tsinke da su komi ma'amala gaba da ta yan'ontaga ta musulunci a dalilin ba samu suka halarci ainihin wato ta tabuka ba yakin tabuka mutum uku wanda sai da Allah ya ainihin saukar da wahayi daga sama cewa ya karɓi tubansu Allahu Akbar daga cikin wa'annan mutu ukun da Allah ya ce wa al-thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu Allahu akbar daga cikin waɗannan moto ukun da Allah subhanahu wataala sai da ƙasa a garin Madina ya kunce a garin su su karsa inda za su zamna ga ƴan uwansu musulmi sun ƙi su sannan kuma su ba su ba koma cikin kafirai daga cikin su akwai Ka'ab bin Malik yana matashi wannan lokaci Ka'ab kissa da yake ba da labarin kansa da kansa tun gaba ne ya maka bace ya tattala komai na tafiya wannan yakin tabuka kawai Allah bai kaddara ya tafi ba har an ka tai ka dawo munafikai suka yi tuzo suna kan uzurin su an su ce kaza kashi abin da ya samu inda babu tana auratan sai annabi ce jaka an yahe muku gashi abin da ya shahe mu muka ne ke gare mu annabi ce ku jaka an yahe muku amma ka'ab da shi da ainihin abokansa guda biyu latti za na tsofi wanda su ma kan su ba samu tafiya ba suka zo suka faɗi gaskiya al'amarin ba abin da hana su tafiya annabi ce to ku ku tafi sai lokacin da Allah sabkar da hukunci a cikin sha'aninku haka aka yi ta tayar da wa'annan bayan Allah abu ya tsananta annabi ya yanke hulɗa tsakanin da su sai ka abu ya zuce annabi assalamu alaika ya rasulullah ka abu ya ce ina son in duba in gani wai ko labban manzan Allah sun motsa sun mai da na musallama ko dai annabi da masa haka yake haka yake don shine an matashe matashi a wannan lokaci shiganan ya shiganan sauran yancan mutum bi bayan Allah lattijan sun zama gida suna ta kuka yanzu har ta kai ka'ab yake ba da labarin kansa wata ran abun yi tsanani sai ga shi da annabi ya aiko alaihi wasallam wani manzo cewa a a gaya musu mutumin yana zuwa ce maka abun annabi ya ce mun gaya maka wasallam ka kaurace ma matarka shi ne mahallin shahid na muna son maka misali anan da aka ce wannan ya ce ka'ab annabi ya ce a gaya maka kaurace ma matarka ka'ab ya ce a utalliquha amma za af'alu in kaurace mata wai in sake ta ko ya zanyi bari ka shi abin da ainihin wato ka'ab ce da matarsa ya ce ilhiki bi ahaliki ilhiki kenan ba alhaki ba wannan fi'ili guda biyu ne akwai mazidi akwai sulasi alhaq da bi ya yi banban da ilhaq wanta wanga ilhaq yalhaqu kenan ko falamma yalhaqu bihim kenan wanga sulasi ne shi kuma alhaq da mazidi ne bi ma'ana ku raskar da yankuka gado nisfu thuluth rubu bi ahliha ga wanda aka yanka ma rubun yankakki wanda ma'ana ku bada alhiqu shine kenan alhiq wanku ilhiq bi ma'ana ka tafi dan haka ce mata ilhiqi bi ahliki to ki je ki zo gidanku ko ke zauna tun da ce shin wai sakin ta zani tun da manzo Allah ce in kaurace mata sakin ta zani amma za afa'alu ko ya zanyi sai ta ilhiqi bi ahliki je gidanku ka abu da yi wannan kalma liki da haliki ba zama sakin aure ba kamar yadda zaka ce mata kake ta zuwa gidanku ta gidanku ta gidanku an gane ka abu yayi mata shi wannan magana bai zama sakin aure ba dan ba ba ai mutum aron niyya a shari'a ba aron niyya ara mai niyya a ce tun da ce ta gidanku ai abun da shiga niyya suke ta ba ai mutum aron niyya aure ba wasa bane to ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kai mai mata amarya tana sabuwa an kai mai amarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ga wannan matar ana cewa mata sun koya mata wani abu sun ce in annabi zo wajen ki gaya mashi ga kalmar da yake so ce mishi a'udhu billahi minka annabi ku sallallahu alaihi yana shigowa ga wannan mata amarya ta ce a'udhu billahi minka ita ba ta san wani aibi ne ba ba san annabi san wannan ba ta ce a'udhu billahi minka annabi ce qad ustu bi azimin hakika kya ne mai tsari ga Allah mai girma kan to ilhiqi bi ahliki je gidanku nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mata ta saki ne kun gani saboda me shi yana nan ya suke ta tun ta nemi tsanin Allah Allah ya tsare ta daga gare shi to ce shi gidan ku shi gidan aka tattara komai na tana ta komai ta koma gidansu kaga na annabi saki ne niyyar saki na ka abu shi kuma da yace je ku ba niyyar saki ba ce kenan har lokacin da Allah zartar da hukuncinsa ana fahimta to tun da kai a matsayin ka ya kai bawa kace mata ke ta gidanku ta zuwa ku, ba a yi ma aron niyya ba a yi ma aron a zartar maka cewa ana kana nuhin ka sake ta tun da shi na annabi an saki na ka'ab bai saki ba to sai a ɗauki na mafi tsanani annabi sallallahu alaihi in an ka bashi zamin al'amura guda biyu ga mai tsanani ga mai sauki sai annabi ya dauki mai sauki a takaicin yan uwa musulmi inda wannan kalmomi suna da yawa idan mutum ce mata shi kwashe kayanki ko tafi zuwa gidanku in dai ba da niyyar saki ba ba abin da shahi auren su amma inda niyyar saki ne to shi kenan. saki ɗaya ya abku zahiri sai in shi ya ta ta nana ta sakin amma ba a ce dan mutum ya ce kwashe kayan ka a ce saki uku ne wannan babban kuskure ne saboda malamai ku gyara ko ku almajirai masu da a cikin sha'anin wato sha'anin fatawa Allah ya samu gane